Píše sa 12. novembra 1966 a piati hrobári z Klandinu uvidia na oblohe obrovského muža s motýlými krídlami, ako sa preháňa pomedzi stromy a ponad ich hlavy. Všetci utečú v terore do noci. Motman, alebo motýlý muž, je legenda, ktorá je opísaná ako vysoký muž s krídlami podobnými tým, čo majú nočné motýle. Výška sa odhaduje okolo 172 cm a rozpätie krídel viac ako 3 metre. Ako sme už spomínali, jeho prvý záznam je z 12. novembra 1966 v noci, kedy piati hrobári pri svojej práci uvidia toto monštrum lietať nad ich hlavami. Prešli však len 3 dni a Mothman sa ukázal znova. V tom čase dva páry, Roger a Linda Scarberryovi a Steve a Mary Molletovi Jazdili na svojom čiernom Chevrolete z roku 1957 na vyhliadku nedaleko Point Pleasant v západnej Virgínii, známej aj ako The TNT Area. Toto pomenovanie jej dali miestne obyvateľia. Jedná sa o prírodnú rezerváciu, ktorá počas druhej svetovej vojny slúžila ako sklad munície. V tom čase bola munícia skladovaná v betonových bunkroch. Ako náhle sa priblížili k opustenej severnej elektrárni, uvideli dve či- červene žiariace oči, ktoré sa odrážali od predných svetiel ich auta. Vtedy si uvedomili, že tieto oči patria nejaké neznáme bytosti. Podľa ich popisu šlo o sivého muža s krídlami, ktorý nebežal, ale kýval sa zo strany na stranu, ako by nevedel udržať rovnováhu. Linda ho popísala ako vysokého muža so zloženými krídlami na jeho chrbte, vysokého od 182 do 212 cm. Taktiež dodala, že jeho nohy boli dosť svalnuté. V panike to páry okamžite otočili na Route 62. Linda kričala na Rogera, aby zrýchlil. Keď išli do zatáčky, uvideli, ako sa postava vypína na billboarde, rozťahuje krídla a mierí do vzduchu Všetci začali kričať a boli teraz vystrašení na smrť. Podľa ich výpovede ich motmen začal prenasledovať a klzal sa vzduchom pred a za ich auto. Keď sa dostali na rovinu, ich Chevrolet zrýchlil na 160 km za hodinu. No pre jeho okrivlený prízrak sa to nezdalo ako problém. Stále ich bez problémov doháňal. Bolo vraj počuť, ako krídlami búchal do auta a dokonca tam stále majú byť ryhy po jeho útoku. Mary spomína, že to píšťalo ako veľká myš. Montana stratili, keď sa dostali do blízkosti Point Pleasant. Vtedy zmizol a odplachtil do poli za mestom. Keď sa zastavili v meste, radili sa, čo bude ďalej. Linda chcela ísť na policiu, no Roger a Steve sa báli, že ich vysmejú a tak sa otočili a šli naspäť. Cestou naspäť si spomenuli, že na ceste uvideli mŕtvého psa, ktorý tam ale teraz nebol. No namiesto neho sa tam objavil Motme, ktorý, keď ich zbadal, preskočil ponad ich auto a zajel si to opäť rovno do polí za mestom. Po tomto incidente už nikto nemohol ísť na políciu a tak všetko oznámili strážnikovi miliardovi Halstedovi, ktorým sprvu neveril, ale ako ich poznal, vedel, že nie sú z tých, čo by si vymýšľali a tak súhlasil, že pôjde s nimi na miesto, kde ho naposledy zbadali. Keď tam prišli, strážnik povedal, že počul rušenie z jeho vysielačky, avšak nič nevidel. Ostatní, ktorí sedeli v ich aute, zbadali obrak, oblák prachu z priľahlej skladky uhlia. Maltovci však boli tak veľmi strašení, že sa báli ísť naspäť domov a preto prespali v karavane u Skerberiových. Celú noc mali zapnuté svetlá a zostali hore. Média začali toto stvorenie nazývať Mothman, podľa predlohy postavy z komiksu Batmana. Steve Mallet povedal, že rozumie, ak sa na ne ľudia smejú, ale vie, čo videl a to, že si to určite nemysleli. Ráno nasledujúceho dňa šli naspäť do TNT area a uvideli stope, stopy ktoré sa podobali dvom podkovám, ako keby dokopy. Steve uvidel, ako niečo vyletelo do hora, keď kopnutím otvorili dvere od bojleru. V tom momente si nikto nevšimol, čo to bolo, pretože všetci sa ponáhľali preč. Verí sa, že Motman stál aj za zrúteným strieborného mostu ktorý spájal Route 35 cez Ohio River a ktorý spájal Pont Pleasant ku Gallipolis. K tragédii došlo 15.12.1967. American Bridge Company použila na miesto prútov z ocele lacnejšiu verziu, tzv. IBOR, čo boli ocelové pláty s dierou hrubé 5 cm so šírkou 25 cm a dĺžkou od 1,3 do 1,6 metra. Tie boli ukončené čapom. Dalo sa ich pripojiť ďalším plátom, podobne ako reťaz na bicykli. Problém bol v tom, že Streborný most použil len dva pláty v jednej sekcii a vzhľadom k jeho dĺžke to boli nedostatočné. Neskôr sa taktiež objavila prasklina v jednom z nich, ktorá bola len 3 mm hlboká. Avšak pôsobením prírodných živlov a používaním sa zväčšovala. V tom čase zahynulo na moste okolo 46 ľudí. Motman mal byť v čase tragédie videný na moste, či už ako príčina, alebo 11.1.1967 ako varovanie pred ňom. Toto však neboli jediné prípady, kedy ho ľudia videli my sa teraz pozrieme na niektoré z tých ďalších. Pred pádom dvojčiek bola videná okrídlená postava ako letí okolo. Toto primelo ľudí veriť, že tento tvor ich pre tragédiu varuje. Avšak zabraniť už sa jej nedalo. V Argentíne bol zaznamenaný jeho prípad, kedy požiarník Carol Sanchez a jeho priateľ uvideli postavu s krídlami, ako sa zjavila pred ich autom. Stála tam bez pohnutia. A potom zrazu odkráčalo no- do, do noci. Západná Virginia, ako jeho hlavné pôsobisko, má na svojom konte viac videní. Tieto tri príbehy sú z tohto miesta. Prvý príbeh. V roku 2001 bola Nicky v kempe s jej priateľom a dcerou. Okolo polnoci sa pozrela cez okno a uvidela muža oblečeného v čiernom a s krídlami. Snažila sa zobudiť priateľa, no kým sa zobudil, muž vzlietol. Jej druhý prípad je z rovnakého roku, v tom čase bola tehotná a v dome bola len ona a jej dve novonarodené céry. Zrazu počula čudný zvuk a tak sa pozrela von oknom, kde ho uvidela. Stála tam asi 5 minút a pozrela na ňu červeno žiarecimi očami. Začala kričať, aby ju nechal na pokoji. Hneď potom začala čítať Bibliu. Po hodine čítania bol preč. Druhý príbeh – v júli roku 2003 Kimberly, jej manžel a dcéra sa vracali domov z Olive Hill z Kentucky. Na ceste si všimli svetlo, ktoré sa zdalo, že je len reflektor, pokiaľ sa nezačalo približovať. Rudilo sa priamo na auto a potom na oblohu. Vyzeralo to ako šedý dym s rozpetím krídel okolo 1,5 až 1,8 metra. Motmeny prenasledoval až na 5. výjazd dielnice. Neboli sme vystrašení, len ohromení, teda pokiaľ sme si nevšimli, že výlet, ktorý mal pôvodne trvať hodinu 45 minút, sme zdolali za, 4, za 35 až 40 minút. Najhoršie na tom je, že manžel mojej nevlastnej céry bol po 6 mesiacoch zabitý pri autonehode presne na tomto mieste, povedala Kimberly. Tretí príbeh. Ten je z roku 2006, konkrétne z 2. novembra. Serenity, a jej syn išli do Ravenswood. Pred 17. sa začalo stmievať. Na strane cesty uvidela stať muža, ktorý vyskočil alebo zlietol zo zeme až do kruny stromov. Naokolo boli len stromy, žiadne príbytky. Keď sa neskôr obrátila na svojho syna, ten jej taktiež potvrdil, že niečo videl. Na ceste naspäť domov, približne 2,5 až 3 metre dlho cestou, ho uvideli znova. Tentokrát sa pohyboval na horných vetvách stromov na druhý deň, keď sa stmievalo, syn Serenity ho uvidel znova blízko lesa. Tentokrát si však všimol aj červené žiariace oči. Veľký čierny vták bol taktiež videný v Černobyle, letiaci nad reaktorom 26. apríla 1986. Presne v deň, keď reaktor explodoval. Táto vtáčia postava s červenými očami bola vravidená pracovníkmi v kontrolnej miestnosti v Černobyle Ďalšie videnia boli zaznamenané aj v okolí Pripiati. Tí, ktorí ju uvideli, mali vraj nočné mory a dostávali výhražné telefonáty. Na začiatku sme si hovorili o oblasti TNT Area. Čo sa týka tejto oblasti, bolo zistené, že bola silne znečistená a mnoho z prísad, ktoré sa používali na výrobu munície, sa vsiaklo do zeme a do blízkych rybníkov. Hlavne rybník číslo 13 je známy v oblasti tým, že bol zasiahnutý najviac. Vzorky z neho boli poslané do laboratória, kde sa zistilo, že červená voda, ktorá z neho presakuje, je dôsledkom toho, že obsahuje zmesi na výrobu TNT. Stará severná elektráreň bola zbúraná v 90. rokoch kvôli častým prenikom na pozemok a jej chátraniu. 17. mája 2010 nastala explózia v podzemnom bunkri. Prázdne barely a železné bedne boli rozmetané po okolí. Železné dvere vyleteli z pántov a strecha urobená z 15 cm hrubého betónu sa nadvihla a opäť dopadla na jej miesto. Bunker obsahoval od 6 do 9 tisíc kg strelného prachu. Polícia západnej Virgínie oblasť uzavrela a začala skenovať oblasť na všetky potenciálne nebezpečné nálety pred znovu otvorením. Festival Motmena sa v tejto oblasti ale stále koná každý rok. Tento rok to bolo konkrétne 18. od 18. do 19. septembra na 20. výročie jeho zjavenia. Najznámejšou atrakciou v Point Pleasant je oceľová socha Motmena, ktorá slúži ako podsta tomuto kryptidovi. Je vytvorená umelcom Bobom Roachom v roku 2003 a je vysoká takmer 4 metre. Blízko sochy sa nachádza múzeum venované okvidlenej legende s červenými očami. V múzeu Motmena je možné vidieť rekvizity a spomienkové predmety z filmu Proroctvo stemnôt. Taktiež je možné vidieť historické dokumenty, vyjadrania svetkov o zrúdení Strieborného mostu, novinové výstrižky a fotografie a mnoho iných vecí. Vstup pre dospelých je 4,50 dolári a detí je 1,50 dolár to len pre info, ak by sa nehodná, niekto náhodou chystal do západnej Virgínie. Ak vám vyhľadne, môžete si pochutnať nedaleké kavierny na zelených sušienkách v tvare Motmana, alebo sa vyfotiť v jeho makete. Motmanom boli samozrejme inšpirované aj filmy a hry. Najznámejší je film Proroctvo stemnôt z roku 2002. Ďalším je podľa ČSFD veľmi zle hodnotený film Motýlý muž z roku 2010, ktorý mal len 26%, a dokumentárny film Temné prorodstva z roku 2011, ktorý je hodnotený lepšie. Najznámejšiu úlohu zastáva v nepríliš populárnej verzii hry Fallout 76 a v indie hre It Flies Through the Night. Link bude v popisku videa. A ste dopočúvali až sem, ďakujem za pozornosť a dúfam, že sa vám video páčilo. Ja som bol eh, teda ešte aj som celkom veľký fanúšik tohoto kryptidu, pretože neviem prečo presne, ale bude to asi tým mýho vzhľadom a proste celkovo okolo toho. je také zaujímavé. Každopádne dúfam, že si užívate Október alebo Spooktober. A uvidíme sa v ďalšom videu. <laughs> Zatiaľ sa majte a čaute.